саламатсыздар ма құрметті оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы электр өрісінің энергиясы деген тақырыпқа тоқталатын боламыз өткен сабақтың жалғасы құрметті оқушылар біздің каналымыздың ары қарай дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе бар болғаны біздің каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз жақсы олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымызға негізгі арқау болатын күтілетін нәтижелеріміз жалпы электр өрісінің энергиясын есептеуде үйренетін боласыңдар және есептер шығаруда қолданылатын боласыңдар олай болса жалпы электр өрісінің энергиясына тоқталатын болсақ жалпы оң және теріс зарядтардың бар екендігін білеміз яғни зарядтардың белгілі бір жерден екінші жерге орналасқан кезде атқаратын жұмыс атқаратынын білеміз демек ол үшін бізде семіз көріп тұрғандай міне бізде негізгі энергия сақтау заңымызда жазамыз иә энергия сақтау заңымызда жаздық енді ары қарай бізде бірінші зарядымыз екінші жағдайға орналастырған кезде ол жұмыс атқарды нәтижесінде мына бір екі зарядым энергиямыз қосындысы жалпы нені береді бізге энергия екі энергия береді демек жалпысы ол жартысына тең болады деген сөз ғой жартысы теңесетін уақыт осы жерде теңесе деп қарастыратын болсақ энергиямыз ары қарай негізгі жұмыстың формуласы бар еді естеріңізде болса жұмысымыз тең болады зарядты көбейтуіміз кернеуге демек жұмысымыз энергия тең болса осы жерде біз не істейміз мынау бізге нені беретін еді форманы жазайық жұмысымыз тең болады заряд тұра береді кернеу кернеудің орнына біз не жаздық кернеуіміз неге тең болса мына жазып көрсетейік кернеу тең болады кернеуді көбейтеміз арақашықтыққа енді қараңыздар дәл осы жерде біз энергияны жалпы кернеу екі жағдаймен қарастырып ары қарай немесе жаңа айттық мынау бізге не білетін еді немесе былай да жазуға болады иә қараңыздар бұл қалай кетті деген сұрақ туындауы мүмкін біз бұл жерде нені аштық зарядты аштық заряд деп жатқанымыз нәтижесінде көбейтісі су квадрат бөлінген екі берді бұл бізде электр өрісінің энергиясының формуласы екен енді қараңыздар міне біз екінші жағдай не ашамыз осы жерден форманы түрлендіреміз яғни сыйымдылықтың формасын ашатын болсақ электр сыйымдылықтың формасы жаңа айттық иә яғни конденсатордың формасы зарядтың неге қатынасы кернеу қатынасы қарастырамыз кернеу квадратымен немесе осы жерден біз екінші жағдай кернеуді ашатын болсақ кернеуді табатын болсақ зарядты бөлеміз секундқа демек зарядтарды көбейтіп бізге заряд квадратын берсе екіміз болады деген сөз осылай форманы түрлі шығарады екенбіз енді қараңыздар бізде осы заряд болған конденсатордан электр энергиясына тоқталатын болсақ біз білдік бортқа келген кезде бірінші формуламыз иә негізгі формуламыз мынау қорытылған кездегі формула екі формуламыз түрленген кездегі формула яғни біз мына жерде қазір жазған кезде ә, барынша қояйық так түсін өзгертеміз қараңыздар мына аралық мынау бізде түрленген формула сөз да көрдіңіздер ма түрленген формулалар мынау бізде негізгі формуламыз да ал енді ары қарай бізде конденсаторларда тоқ көзіне қосылса яғни конденсаторымыз тоқ көзіне қосылған кезде негізгі біздің кернеуіміз неге тең болады кернеуіміз біздің қараңыздар тұрақты болғандықтан формула энергиясының формуласы көзінен қосылатын болса су квадрат бөлінген екі деп қарастырамыз яғни бұл жерде энергиямыз арақашықтыққа кері шамайды білеміз және ә, энергиямыз осы жерде неге ауданына тура пропорционалды немесе электр тура айтып кететін боламыз ары қарай енді конденсатор ток көзінен ажыратылса қалай болады деген сұраққа тоқталамыз ол кезде заряд константа тұрақты болады демек ол кездегі энергиямыз зарядтың квадратын бөлеміз екі электр нәтижесінде осы жерде энергиямыз электр қозғаушы то есть деректік өтімділікке кері шама екендігін білеміз ал ара қашықтыққа тура пропорционал болады енді осыған байланысты біз бір есеп шығарамыз бұл тақырыптық тест тапсырмалар деп аталады ұбт да келген тапсырмалар яғни сіздер оныншы сынып болғандықтан қазіргі таңнан бастап ұбт ға дайындық процесін жүргізіп иә сол себепті бұл тақырыпқа байланысты есептер осы шығарып өз жауаптарыңызды комментар ретінде қалдырсаңыздар болады әрине ары қарай кеттік біз әдейі жауапты береміз себебі жауап дәлелдеу керек түсінбесеңіздер сұрасаңыздар жауап береді ары қарай бізде осы зарядталған конденсаторлардың энергиялық тығыздығына тоқталатын болсақ жалпы энергиялық тығыздығы немесе көлемді тығыз дейтін болсақ мынандай бір омега белгілейміз энергияның неге қатынасы көлемге қатынасы деп аламыз бұл кезде энергия тығыздығының өлшем қандай дейтін болса джоуль бөлінген метр куб деп аламыз бұл энергия тығыздығының өлшем бірлігі яғни формуладан келіп ары қарай бізде міне қараңыздар энергияның формасы неге еді бүйтіп ашып көрсететін болсақ су квадрат бөлінген екіге еді иә осылай аштық ары қарай біз ті жазық конденсатормен аштық міне мынау с дегеніміз ал кернеуді біз мына бір формамен аштық ары қарай квадратпен арақашықтығымыз кетті иә одан кейін барып бізде тағы нені аштық бізде осы жерден де форманы кернеуді түрлендіру арқылы ашатын болсақ келесі е яғни міне қараңыздар бізде мынау с д деп жатқанымыз мына жерде с пен д не келеді көлем деген көлем мен көлемді қысқартып қысқартқан кезде келіп шыққан формамыз екен түсіндіріп алдық қой яғни мына бір форма осылай түрленіп шыққандығын біз түсініп біле алады екенбіз ары қарай кеттік енді осы тақырыпқа байланысты бір есепті ұсынамыз шығару жолымен көрсеттік барынша дәптерге түсініп жазуға тырысамыз түсінбеген жерлеріңіз болса міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар ары қарай осы тақырыпты пысықтау мақсатында бар болғаны төрт есеп береміз осы төрт есепті шығарамыз түсінбеген жерлеріңіз болса міндетті түрде сұраңыздар кері байланыс жасаймыз келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар